När man vill göra film kan man behöva en hel del hjälp, både som nybörjare och erfaren filmare. Reaktor Sydost kan stötta filmprojekt på flera olika sätt. Vad har jag fått för hjälp av Reaktor? Reaktor har hjälpt mig med allt från eh, lån av teknik och eh, med kamera, ljud och ljus jag har fått hjälp med bland annat utrustning, att jag kan komma dit och låna utrustning som jag kanske aldrig skulle ha råd med själv eller är väldigt tveksam om jag vill lägga pengarna på. Perfekt att prova lite och se hur det funkar och bekanta mig lite med utrustningen. Genom Reaktor har jag fått eh, möjlighet att åka på olika event och träffa andra filmare. Till eh, rådgivning och personligt stöd, hjälp med dramaturgi och allt man kan tänka sig till en hel produktion. Jag får låna den här kameran till exempel som fungerar eh, väldigt bra och man kan ställa in väldigt mycket på den dagsljus kanske. Ta bort de här skuggorna. Det kan också vara att bolla idéer, se om, om mitt manus håller eller ens lära mig att skriva ett manus. Till exempel tips om vart jag kan skicka min film för att få den visad på biografer. Och sen och givetvis få ekonomiskt stöd när jag väl ska genomföra min produktion. När man vill göra film behöver man teknik, pengar och någon att bolla idéer och manus med. Allt detta finns att få på Reaktor Sydost. Eh, du kan väl berätta om din idé? Jag har förmånen att sitta med en jury där vi tittar igenom de produktionsansökningar som har kommit in och så diskuterar vi dem tillsammans. Ja, men precis. Jag läser också det här manuset som ganska avancerat. Ja, alltså, det, inte... det är speciellt. För min del är det ett eh, jätteroligt jobb att eh, läsa igenom ansökningar. Allt från eh, rysare till samhällsengagerade projekt hela vägen in i de mest introverta eh, poetiska skildringarna av ett själsliv. Allt detta vittnar om en kreativitet som är så stolt och glad finns i regionen. I mitt fall så har ju produktionsstödet gått till allt möjligt, men bland annat till att tillverka rekvisitan till ja, dräkterna till filmen och ja, robotbröstkorg, varför inte? Ja, här ska vi spela in en eh, lite actionfylld scen när eh, jag som spelar eh, en person med pistol kommer in och ska råna en kille. Just nu så sitter jag och klipper pilotfilmen till min eh, långfilm. Nu ska vi göra en eh, stundscen där vi då ska göra att eh, bilen börjar brinna och jag ska kasta mig ut. Och då har vi hjälp av green screen Ja, det gick bra. Det kändes som en bra scen. För mig är det såklart extra spännande när man får se resultaten av eh, stöden och eh, man märker så tydligt att eh, de kan göra skillnad. Ja, det är klart vi ska hjälpa dig. Har du tid att komma hit? Det verkar finnas ett brinnande engagemang hos Reaktor för att folk verkligen ska göra film. Ja, Reaktor har spelat en jätteviktig roll för mig, speciellt som ny heter Peter Rosen och eh, idag jobbar jag med film på heltid. Det betyder väldigt mycket. Eh, det gör ju processen mycket enklare. att ha bra utrustning och lite mer pengar än vad man hade haft annars. De har hängt med mig och trott på mig och peppat mig under flera års tid. De är ovärderliga för mig. Utan reaktor så hade inte mina projekt varit möjliga. Förmodligen så hade jag inte ens haft kvar mitt filmintresse idag utan jag hade säkert dött någonstans på vägen. Vilket hade varit tråkigt, så jag är evigt tacksam för att reaktor har funnits här för